Parashat Kitisa. De esta parashá consta normalmente a mitzvah de Shabbat. el capítulo 31, versículo 12, Moshe Rabenu dice los siguientes versículos. Vayomer Moshe así dice la Veatá tadaber el Bnei Israel, lemor achet shabbatotai tishmoru. Porém, meus shabatot vocês cuidarão. Kiot hi beniu benechem ledorotechem, pois um sinal entre eu e vocês, ladat que ani Hashem lokechem, para saber que você, eu sou Hashem mekadishchem, que santifica vocês. Ushmartem et ha-shabat, que kodesh lachem, etc. Cuidarão o shabat por um pouco. E logo depois diz, Veshameru bene Israel Shabbat, o famoso passo que a gente fala no Kiddush, Veshameru bene Israel Shabbat, Sota Shabbat de Dorotam, Berit Olam. Então, o Orahaim Akadosh primeiro chama a atenção aqui, várias, bastante, ele se prolonga em relação a estes pesukim, mas vamos pegar algumas coisas que ele diz. O que quer dizer este ach? Ach et shabetotai tishmoro. E já Rashi chama a atenção, já disse, ach, porém, que eles devem te ensinar que mesmo que foram ordenados pelo Betamigdash para a construção do Mishkan, mesmo assim não podem profanar o Shabat para a construção do mesmo. Certo? E mais Orahaim Akadosh, ele traz, ele traz o seguinte, ele diz que Chabetotai, em plural, eu vou dar dois, por diz Chabetotai? Ele pergunta, Chabetotai. Ah, Chabat Ishmoru, porque diz Chabetotai, em plural, de aqui tem uma dica, o que Hamim aprendem, que justamente Shabbat é empurrado, inclusive, mesmo o Shabbat é empurrado, apesar que não pode profanar o Shabbat para a construção do Mishkan, mas é permitido profanar o Shabbat, inclusive mitzvah, para salvar uma vida. Pikoach Nefesh, rei Shabbat. E o fato que está escrito em plural justamente que se trata no apenas de Shabbat, sino también de las otras festas, inclusive Yom Kippur, es permitido por esto. Y él dice que, que, que está escrito, y está en un remes también, que justamente, o podemos decir que Shabbatotay no se refiere, se refiere mismo sobre Shabbatot, porque la regla es, eh, porque he permitido salvar un yudí para que le respete, para que profanar un Shabbat para salvar un yudí, ¿por qué? Porque ya dice Agmará, Jalel alav Shabbat Echad, que Shabbatot Arbe. Você profana um Shabbat, mas ele vai poder, depois de curar-se, se você salvar ele, ele vai poder respeitar vários Shabbatot. Então isso é Ach et Shabbatotai tishmoru. E, inclusive, o maior de Israel, ele pode e deve abrir mão do Shabbat para salvar um Yehudi. Certo? Então, esta está aqui a dica também, nesta parte do Pasuk. Na sequência porque está escrito Bechameru ben Israel Shabbat outra vez e cuidarão ben Israel o Shabbat, vem uma dica, dá várias explicações, eu vou me atener apenas a uma. Ele diz assim, que tem um midrash famoso em Bereshit, que quando Hashem, quando fez o Shabbat, então o Shabbat reclamou na frente da Kadosh Baruch Hu e disse, cada dia da semana tem seu companheiro, ou seja, o domingo, o Yom Rishon, tem a segunda, a terça tem a quarta e a quinta tem a sexta, são pares. Li, diz, Hashem, diz Shabbat para Hashem, para mim, Shabbat, você, Hashem não me deu o meu par. Quem é o meu par? E Hashem disse, Am Israel é seu benzuk o seu, como se fosse marido, como se fosse seu par, certo? Então, quando diz a Torá, Veshameru ben Israel Shabbat, cuidando o Shabbat, então aí sim, Laasot et Shabbat. Quem faz o Shabbat? Quem transforma um Shabbat em Shabbat e deixa o Shabbat feliz? Pois tem companhia justamente é Am Israel. Veja a importância aqui do fato da gente respeitar o Shabbat, pois nós somos o companheiro de Shabbat, somos o par do Shabbat, somos o benzug de Shabbat. E isto o que Am Israel, o Shabbat reclamou, e aqui o Pasuk está dando a dica sobre isto, de acordo com uma das explicações do Rahaim. Na sequência da Perashá, nós temos o Reta Egel, o pecado do bezerro de ouro. E todo mundo conhece a história, Aarón pede para o povo trazer ouro aos brincos das mulheres, ele quis enrolar para demorar e etc. Y en el versículo 4 del capítulo 32, de Torah dice, mi Adam en fuego, Y cuando de repente, por pues, brujería, sai, un becerro de oro, entonces hablaron y declararon, de, eh, declararon el Eloheja Israel. Entonces pregunta ahora Jaime Kadosh, ¿cómo vos puede un tipshut? uma bobagem dessas, desculpa a palavra, que alguém venha e de a geração que recebeu uma Torah, vão dizer, ele é Elohim Israel. é uma pergunta muito conhecida, certo? Qual foi o deslize do povo aqui? E ora Jaime Akadosh vai na linha de outros, mas eu vou falar o que ele fala. Que justamente nas palavras dele, se a gente prestar atenção, eles, eles não querem, aqui eles queriam apenas um intermediário. Prova disso que eles, eh, ele, eles não disseram ele Eloqueno, eles não falaram Eloqueno. E ele diz Asher Eluha Benet Mitzrayim, significa assim, que o ser humano aqui tem que ter alguma coisa que intermedia, se eles entenderam errado, que era intermédio, e como Moisés sumiu agora, porque mostrou Satã, então justamente aqui o povo vio aquí como si fuese algún producto, vamos a llamarlo así, que va a ser o interlocutor entre Hashem y el pueblo de Israel. Y, y entonces eso por, y, porque justamente eh, que ellos no hablaron, ¿cierto? Ellos no falaron Are, todo, todo Judi tem lo cami Mal, e toda coisa tem a parte da Shema aqui na Terra. Apenas precisava ter aqui o um intermediário, ele entra no assunto e ele diz que este coagelion do cima do Shema justamente queriam fazê-lo que seja transmitido através, e por isso que justamente era, ese fue un pecado muy grande y fue un desliz muy grande porque justamente no fueron ordenados, como ya explicamos en otras veces. Ahora Jaime no entra en eso, pero es obvio que el pecado fue gravísimo. Apenas esta atención sobre este el de Israel. Shabbat Shalom.